Hola, bienvenidos a una nueva presentación del grupo Sinergia Tango. Mi nombre es Mauro Holzman y en esta oportunidad queremos ofrecerles un trabajo de combinación entre mecánica de disociación y pivot al servicio de los giros. Si realizamos una comparación, un paralelismo entre los movimientos que puede realizar un planeta, observamos que la Tierra, por ejemplo, se desplaza por una órbita alrededor del Sol en un movimiento denominado de traslación, al tiempo que gira sobre un eje virtual, es decir, gira sobre sí misma, en un movimiento denominado de rotación. Dentro de las múltiples posibilidades de giros que existen en la danza del tango, hay una relación que se da muy frecuentemente y es en la que uno de los integrantes se desplaza utilizando la alternancia de cruce adelante, apertura y cruce atrás para girar, mientras que el otro integrante utiliza la mecánica de disociación y el pivot ya no para desplazarse por el espacio, sino para rotar sobre sí mismo, funcionando como el eje virtual de la figura o de la pareja y acompañando a nivel de comunicación los movimientos que realiza el integrante de la pareja que se está desplazando. El grupo Sinergia Tango en esta oportunidad quiere poner foco en el trabajo y el entrenamiento que debe realizar el integrante de la pareja que funciona como eje y no se desplaza. Para ello, primero Adriana nos va a guiar por un trabajo de preparación para la danza que incluye relajación, exploración corporal, conexión con la sensación y con las emociones. Luego, el grupo Sinergia Tango les ofrece una serie de ejercicios individuales presentados por Enio y por quien les habla, con la idea de abordar los conceptos mecánica de disociación y pivot desde un punto más racional, pero también con la idea de tener un entrenamiento que brinde la repetición necesaria para adquirir la técnica que necesitamos para poder danzar bien el tango. Por último, Paula y Máximo nos ofrecerán ejercicios pero de a dos, en donde el entrenamiento y el foco estará puesto en la precisión de los conceptos que abordamos al servicio de la comunicación en la pareja. Ellos también nos mostrarán como mecánica de disociación y pivot se observan en la danza misma del tango. Esperando que mm, el trabajo del grupo Sinergia Tango sea de su utilidad, les agradecemos que estén allí presentes y si les gusta, si les parece productivo nuestro trabajo, les pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal, que likeen nuestros videos, que compartan también con sus redes sociales el trabajo para que otros amantes del tango danza también puedan hacerse carne de la información. Hasta el próximo trabajo y muchas gracias.